皆様温かなご声援をよろしくお願いいたします上石神有給 Thank you.